Хочу поблагодарить вас, мои подписчики, чтобы порадовать вас еще. Я совместно с создателями игры Викинги продолжаю конкурс, где главный приз iPhone XS. Ежедневные челленджи, развитие замков, интересные квесты и миллионы игроков. Все это в атмосфере наших любимых игр из 90-х и 2000-х. Вот что мне всегда нравилось в Викингах. Итак, ребята, что нужно сделать, чтобы получить свой iPhone XS? Все очень просто. Для того, чтобы получить свой новенький iPhone XS, скачайте Викингов по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. Розыгрыш состоится 5 марта. Не пропусти. Друзья, каждый ваш переход по ссылке в описании помогает мне развивать канал, ведь только по моей ссылке вы получаете, как всегда, 200 голды и бесплатный щит. Не забудь досмотреть это видео до конца, а также ищи меня в игре под ником ZP Offline. Вперед! Мороз и солнце, день чудесный. Что же правило киевская полиция совсем не знает у нас в Вроде знак ясный, вроде все соблюдают, кроме одних. Красавцы. Ну им, им у них служебное задание, вон они пошли в э, Форнете покупать кофеек. Неотложное у людей задание служебное. Можно парковаться с нарушением. Ну а что? Нормально. Выбрать себе слойку пока можно. Святое дело. Вот он, коллега. Пойдем послушаем его напарника, который сейчас будет рассказывать, что у них неотложное служебное, поэтому они нарушают. Тонированные тачки. А что, хорошие сонаты выдали. Можно нормально постоять. Здравствуйте. Почему нарушаете? Ну, в прямом смысле, что нарушаете? Я, я спрашиваю, почему нарушаете? Закройте, пожалуйста. Вы можете мне ответить, что значит закройте дверь? Я <coughs> обратился к вам узнать, почему нарушаете. Закройте, пожалуйста. Вы меня слышите или нет? Я вас не слышу. Закройте, Ответьте на вопрос. Я вам еще раз говорю, закройте, пожалуйста. Я говорю, объясните мне, почему вы нарушаете. Я закройте, пожалуйста, дверь, я к вам выйду сейчас. Закройте, пожалуйста. Да зачем? Я к вам сяду, у вас тепло. Не надо, конечно. Вы мне расскажете, почему нарушаете. Я не заходил к вам еще. Ну закройте дверь. Не понимаете, я говорю... Я говорю, закройте дверь, выйдите, пожалуйста, с машины. Да с чего я должен выходить? Выйдите, пожалуйста, с машины. У вас тепло, тут хорошо. Выйдите, пожалуйста, с машины. А вы мне расскажете, почему вы нарушаете? Я вас предупреждаю, а если чем? вы не будете выполнять мои требования То. законные, а в чем ваша... Выйдите с машины. А в чем законность требований? Выйти со служебной машины. Почему? Я хочу дать заявление. Потому что... Заявление хочу написать. Напишите на улице. Почему на улице я должен? Я хочу в машине сесть Потому написать. Потому что я не хочу, чтобы вы были в этой машине. Хорошо? Спасибо в смысле, я не хочу, чтобы... <laughs> Я не буду выходить, вы не поняли. Я выходить не буду. Выйдите, пожалуйста, с машины. Да я не буду выходить. Выйдите, вы, пожалуйста. Вы не поняли, нет. Ир, выйдите, пожалуйста, с машины. Почему? Пожалуйста, я... выйдите с Чего машины. меня пихаете? Пожалуйста, выйдите ты с машины. Что, больной, что такие? Выйдите, пожалуйста, а с машины. Что ты пихаешь мне? Выйдите, пожалуйста, а кто с машины. ты такие? Не знаю. А вы кто? Чего меня толкаешь, блядь? Я говорю, заявление я хочу сесть, написать. Все, напишите, но не здесь. Почему не здесь? Потому вы полицейский. Выйдите, пожалуйста, с машины. Чего? Мужчина, что такое? Выйдите, пожалуйста, с машины. Да я говорю, руки убери. Мужчина, что, что нарушайте, вы пришел написать, написать заявление. Какое заявление? О том, что вы нарушаете. Почему вы садитесь в служебный автомобиль? А что мне мешает это сделать? Почему вы садитесь в служебный автомобиль? Да руки убери от меня. Ну так выйдите с машины. Руки убери от меня. Выйдите с автомобиля. Почему? Выйдите, пожалуйста, со служебного Да почему я должен выходить? пожалуйста, со служебного автомобиля. Почему я должен выходить? Выйдите со служебного автомобиля. Что, больной? Еще раз говорю, выйдите, пожалуйста, Я говорю, ты нарушаешь. Я хочу написать заявление, что нет. Выйдите, пожалуйста, со служебного автомобиля. Выйдите, пожалуйста, со служебного автомобиля. Капец. Ребята на работе, бля, парень. А ребята что на решо? Да? А ты хуйней занимаешься. Хочешь денег заработать на этой хуйне или что? Что ты хочешь, Что ты хочешь? Ты что ты хочешь? Иди нахуй, что ты, блядь. Вот ебаный. Рот ебал я нахуй. Да я уже вышел на улицу. Что блядь? Что случилось? Вы нарушили, армянская. Что я нарушил? Что ты хочешь, ты, блядь? Иди нахуй, блядь. Выхожу тебе глаз там. Да? Хорошо. Давай, почему нарушаете? Что случилось? Вы нарушаете, стоите под знаком. Это ваше Какое? субъективное мнение. Напишите заявление. Значит. Так я хочу, я к вам пришел заявление. Так это что не райдел? Подойдите в райдел и напишите там заявление. А зачем мне райдел, если я здесь? его... нарушение? Пойдемте Какое покажу. Вы... Вот знак. Вы знак видели? Вы знак видели? Под ДСДСУ стоит. Какой знак? Вы знак видели? Вы знак видели? Под ДСДСУ стоит. Какой знак? Вы если по ДСТУ, не под ДСТУ. Ну, вы кем являетесь? Потому... Гражданин Украины. А? Гражданин Украины, пожалуйста. Давайте с ваших начнем документы. С наших начнем? Я с ваших. Давайте начнем. Удостоверение будете любезны. Удостоверение нафиг. Вася, на, блядь, заработай деньги. сейчас, сейчас, Вася, за, за час, блядь, 100 рублей нахуй. Свободен. Пиздуй лопатой нахуй. Свободен. Свободен. Здесь будьте любезны. Не хотите работать, да? Лопатой, блядь, бери лопату, блядь, бери. Хуяр снег, блядь. Хуйло, блядь, ты ебучий. Вас скоро нахуй, блядь, вас порастреливать нахуй всех, сука, надо, вы, блядь. Бичи ебаные, блядь. Ругается в общественном месте. Посмотришь ты, блядь, нахуй. Я сначала с вами займусь. Ты займешься с ним, блядь. Арестуй его, блядь. Арестовать? Хотели какие-то заявления? Конечно, на вас. Будьте любезны, листик, ручку. Дай человеку э, листик, если у нас есть. У нас нет. А в смысле у вас нету? листиков. Как ну, это нет? Есть, только наоборот. А, вот так, да? Землячок, я был бы на их, на, на их месте, ты бы не в багажнике поехал. Да? Так а что, я могу сейчас поехать в багажнике, давай, устрой. Угрозы, принимайте меры. Уважаемый, езда в багажнике это не угроза. А маты в общественном месте? А? В общественном месте маты. Вы Мы находим... матюкались, вы первые там в Я не матюкался вообще. Посмотрите свои записи. Посмотрите, давайте, листик, ручку, пишем заявление за то, что вы э, Пишите заявление, пожалуйста. Пишите. Будьте любезны, листик и ручку. У меня нет, э, ручку я вам дам, Надя, листика нет. <coughs> Бланк пояснений. Нет, бланк пояснений. Будьте любезны, бланк пояснений, я пишу. бланк пояснений? Привет. Пусть пояснит, Будьте Какой бланк пояснений? Как вас зовут? Я вас прошу Представьтесь. Как вас зовут? Как? Будь Я же не знаю, как вас зовут. Будьте любезны, ну, как вас зовут? Меня Саша зовут. Саша зовут. Удостоверение, будьте любезны. Показать вам удостоверение? Конечно. Да? Телефон уберите. Да с чего вы решили, что я что-то буду убирать? Ну уберите телефон. Да не буду я Я на камеру убирать. вам показываю. да, служебное вы сами не, тор... не Вы отказываетесь. Я на камеру да служебное вы... на камеру. Мне ничего не запрещаете. Так видно? Николюк, Петро Александрович, старший инспектор. Секунду, я ознакомлюсь, да когда действительно... Ознакомлюсь. В чем проблема? Вытащите, не видно срока действий. Там все видно. Ничего не видно. Так, видно. До 2021. Николюк Петро Александрович, скажите, почему, при... почему принимали э, физические меры ко мне Куда? Какие меры физические? Я хочу присесть в автомобиль, Зачем? написать заявление. Это не ваш автомобиль. Это, служебный. это будет ваша собственность. Это ваш? Это служебный. Э, <laughs> вот, для чего? Почему Для МВД? вообще туда сесть? МВД? Зачем? На каких основаниях? Заявление написать. Какое заявление? О вашем нарушении. Каком нарушении? Я вам показал знак, вот он за вами стоит. Так, а кто нарушил? Кем вы являетесь? Вы, вы, ну, вы за рулем были. Кем вы? Я? Кем вы являетесь? Когда был? Вы сидели за рулем. Кем вы являетесь? Да. Гражданин Украины. Предъявите, пожалуйста, документы. Буду писать заявление. В смысле на, на основании чего? Прямо Я откуда знаю, кто вы? Может, да вы сепаратист вообще? Может, быть. у вас бомба там? Может быть. Ну, так откуда я ну, знаю? Ну, ну что, ну, баранки, ну. Будьте любезны, для начала. Будьте любезны. Я говорю, что все, не свободен, нет, куда вы, инспектор? Что такое свободен? Грязный, задница грязная, что это такое? Давайте все-таки мы напишем, оформим, хорошо? Что, что Вас. оформлять меня? нарушение. Какое нарушение? Ну, я же сказал, какое. Стоите какое? под знаком прям. Ну и что? Так нельзя по, по правилам. Знак? Что нельзя? Идемте посмотрим знак. Какой знак? Да вот, висит на столбе. Что нельзя делать? Парковаться тут. А кто припарковался на машину? Вы. Вы уверены в этом? Конечно. Вы видели? Конечно. Все, ну, давайте доказы, предъявляйте. Так давайте мы напишем ну, заявление, доказы. будет Пишите заявление. проверка. Я вам дал ручку, нате, пишите ручку. Пожалуйста. Нате, вы попросите ручку, есть ко мне нету. Нету. Ну а как вы принимаете пояснение у граждан? А? Пояснение как вы граждан принимаете? Пояснение да, граждане как? пишут в этом самом, в райотделе. Хорошо, поехали в райотдел. Едьте. Поехали с Едьте. вами. Напишем ну, заявление. Вы мне отказываете в принятии заявления? Нет, Конкретно не вы мне Слушай, отказываете в принятии? Заявление чего? Заявление о вашем я правонарушении. Почему вы считаете? Почему что? Потому что это объективное мнение. Это субъективное. Так вы стоите, вот факт. А? Есть же факт. Какой факт? Вашего нарушения. Где? Вот вы стоите, вот ну, знак. Что? Ну. Что ну? Ну и что, что я стою и знак. Ну, вы нарушаете. Я хочу убрать, может, ее. Убирайте. Убирайте. Сейчас сделаю при, Не-не-не, мы напишем потом все равно. Дайте мне ручку мою. Так я не написал еще. Верните ручку. Я говорю, еще не написал заявление. Так пишите, берите, пишите, не так пользуйтесь или, или дайте ручку. Так ну, дайте бланк пояснений. У меня нету бланка пояснений, еще раз У вас должен быть. У вас есть какие-то документы вообще, которые... Где? А, где как, вы, как вы материалы вообще как вы материалы э, Я как хочу, так и составляю. А как это как Вы даете хочу? ручками? Вы что, тренировать меня будете или что? а? Что ты делаешь? Вы сломали Что ручку. ты делаешь? Уважаемый, вы ручку а Что ты, что теперь? Вы сломали засунь ручку. себе в задницу эту ручку. Смотрите, что я вам все не засунул Давай, сзади. засунь, засунь, Что вы засунь. тут, что тут герои себя толкаешь? строите? Вы ручку сломали, Что ты толкаешь меня? Взяли, сломали ручку. И что? Так ты вырвал. ручку сломал? На, И что, в радио А? поехали, все, оформлять. Я решу, что мне делать. Да руки убери. делал ехать или Руки нет, убери. уважаемый? Надо тут грудью своей махать. Вы что, больные вообще, а? что ли? Вы что, больные вы или что? Вы вообще думаете, что вы делаете? Я знаю, что я делаю. Что ты делаешь? Я делаю все согласно закону. Это закон Все согласно закону. Да не надо мне лицо тыкать. Я не тыкаю. Согласно закону Да, согласно закону я делаю, да. Физически все, а ломать мою ручку? Да. Потому что вы ломаете мое имущество личное. Стра... И ваше личное. Мое личное Дайте имущество. Дайте мне служебную ручку, я вам ее поломаю. Служебных ручек нету, себе листик поломайте э, что-нибудь другое. Листик есть у вас? У меня нету листика. Нарушили, а ручку вы сломали. Нарушили, До свидания. признать не хотите. Это а стыдно, вы нарушили, признать не хотите. И... Я это самое, я да. Поехали, вам уже человек сказал, кто вы приблизительно и чего вы стоите. А вы Совершенно правильно стоите? сказал. Совершенно правильно а сказал. вы очень зря Возьмите меры не принимали. и поработайте. Возьмите лопату. я не могу так, как человек даже, деньги дает за то, что вы поработали бы. а вы только вот можете взять какой-то телефон. И показать и уродов таких, и... как вы. Нет, вы провокатор, уродов. вонючий провокатор, обычный. Провокатор. Смешно, я вот смотрю, Смешно? смотрю на вас даже. Смешно? Вы вонючий провокатор. Все, до свидания. Хорошо, хорошо. Все. Мы ну не прощаемся Дальше с вами. С Да мне все равно. Нет. Прощаться а, с вами еще не собираюсь. Санек, я же тебя серьезно. Вяжи. Вяжи. Вяжи за хуйню. Давно вы работаете тут с полицией? А? В теме? На теме давно сидите? Ну, какой, какой ну, же знают люди, увидят вас, скажут. Ты Расскажут что? про кто вы, шо вы. С какой темы? Ну какой теме? Ты что, блядь, больной на голову? Не позор армянский народ, ты, блядь. Ты, ж, ты позоришь армянскую а нацию. Ты, ты, ты на чем зарабатываешь? А ты, почему здесь армянская ты нация? служил в армии вообще? Служил. Где ты служил? Какая разница? Где ты служил? Я тебе вопрос задал. Где ты служил? Какой? В армии. Хоть дворе нахуй ты, блядь. Че ты орешь а? на меня? Че ты, ты орешь на меня? Иди, блядь, вот это Че ты орешь? Что ты орешь? Ты что, страшно думаешь? Что, потому что боятся тебя кто-то или что? Ты что думаешь? Ты, блядь, Слушай, сейчас ебу. Давай, давай. Ну давай, въеби, что ты такой умный, давай. Забери телефон. Давай въеби, ну ты умничаешь, ты, Забери, ты смелый, товарищ, давай. Побежи сейчас. Ты нахуй еще. свой, ты, блядь, чамара, блядь. Нахуй пизду свой, ты, Что, смелый вдвоем или что? Смелый. Галима, иди нахуй. А вас написали еще здесь, нет? Боже, я А ну давай. провидел. Я буду писать. А ну давай, заявление. вместе поедем в Северодел. Поехали? И напишем заявление. Вот гражданин хочет написать заявление на меня. Поехали. Захочет, напишет. Поехали. Едем? Полиция, ты в райдел, на меня заявление напишешь. Напиши, Давай. Мне не в жилу заявление писать. Ты. Мы поехали. Да. Ну же кричишь, что ты еще заявление лопату, напишешь. Бери, снег чит. Лопату. Чтобы люди выходили. Хорошо. А потом будем снимать. Я тебя, а я тебя буду снимать. Хуй показать будем снимать? Давай, покажи. Покажи, красавец. И он друга своего покажи тоже. Клоуна. Клоуна, да больше, чем вы из себя сделали сейчас, поверьте возьмите, мне, такого я давно не видел. Возьмите, вот давно не видел. порядок, порядок. Подайте западную информацию, с вами разговаривать я не хочу. Вы ломаете я мое хочу. имущество. Хотите разговаривать? Я, я хочу с вами не заявление. хочу. А я с вами пишите заявление. Дайте листик мне, я напишу. В чем я проблема? не обязан вам ничего давать. Вы, я дал вам ручку, вы ее а поломали. А как люди заявление пишут? Ручку берут шариковую и пишут. Ну, На ту, чем? Поломали. На чем пишут? На чем пишут? На бумаге. Будьте любезны, дайте бумагу. У меня нет бумаги. А как да, они пишут? как вы обязан. принимаете? Так как вы я не обязаны? Принимаю. Вы сотрудник полиции. Ну и что? Для чего вы? Для того, чтобы нарушать и жрать здесь пончики приезжаете или что? Кофечка в удобстве попить, в тепле посидеть. Ты для этого тут сидишь? Бедненький, не ну надо на меня Бедненький. дешевые, э, дешевые. Свои, у вас дорогие штучки, у вас штучки классные. Все. Машину уберите, Все, машину уберите. До Я не прощаюсь не с вами. Прощайтесь. Не прощаюсь, поверьте мне. Не прощайтесь, до Не прощаюсь, пока ну. вас не накажу, не попрощаюсь. Вы, Вы что знаете, думаете? кого мы наказать только? Вас. Сами себя. Вас могу наказать. Вас показать вас. Вас показывайте, хочу показать, чтобы люди посмотрели. Вас в центре Киева, возле вокзала стоят два урода откровенные. которые... это вы. Это вы. Урод это вы. Вы вы урод, вы моральный, обычный. все. Моральный обычный урод. Все. Да я от вас услышал уже все, что хотел. Ну все. Больше вы уже... не только от себя, вы это граждан услышали. Все, чего, чего вы стоите. Чего все. Тетё? Да, научитесь да, разговаривать вот чего, хотя бы. Вот чего чуть Вы да. правила дорожного движения знаете? Я знаю все. Пойдемте чего. покажу. Пойдемте лучше вам покажут. Пойдемте покажу. О, вот сотрудники полиции. Приехали. Пожалуйста. Здравствуйте, ребят. Патрульная полиция, э, машина стоит с нарушением Хочу составить э, постановление на них, написать заявление. Прям под знаком стоят. Можете выйти? Не слышу, не слышу. Ага. Спасибо, если можно. Хорошо. Здравствуйте. Доброго дня, старший лейтенант Смотрите, поліції Ярушинський. Ярушинский, такая Я вас ситуация. слушаю, вот да. патрульный автомобиль, вот знак. Так, Стоят прям под знаком. так, ну патрульний автомобіль, мабуть, що приїхав тут виконувати якісь службові. Ну, обов'язки. наверно, ж- Я думаю, так. Ви ж бачите прекрасно, що тут стоять таксисти, які тут круг. Я вам просто поясню ситуацію, не підемо в залі, які стоять тут цілодобово. От цілодобово. До почему них здесь зараз. таксист? Що? Почему есть таксист? А де зупинитися? Ну, ви У скажете, меня де есть зупинитися? претензии к данному Ну, я патрульному вам поясню, автомобилю. чому він тут зупинився. Все. Почему? А что, у нас полиция Ну, может нарушать, что ли? У нас, по-моему, есть Правила четкие- дорожнього руху, так, да, є правила дорожнього руху. Каких є пункт случаев? 3.1, правила дорожнього руху. Что они при этом должны При- сделать? Що вони повинні зробити? Да. Ну, не на всіх автомобілях є відповідні А на тех, маячки. которых нету, можно э, разве ставить с нарушением? Да, якщо вони, якщо вони виконують якісь посадові свої. обов'язки. Подождите, при этом надо как-то Добре, я обозначить зараз автомобиль. е, чесно, дуже ми поспішаємо. По лінії 102 дзвоните, якщо ви ще хочете. Не-не-не, я хочу, поспілкуватися чтобы точно вы так сюда само. патруль вызвали, Добре, не я звонил. добре, до Будьте побачення. любезны. В смысле до побачення? Инспектор. В какому прямому? Вы можете вызвать? А патруль Я можно? вам пояснив, що патруль Так сюди визовіть- не буде виїжджати. Почему? Дивіться. Ну того, що я вам пояснив, вони з якоюсь метою сюди приїхали. Не приїхали тут попити кави чи ще щось, правильно? Нет, не для этого? Ні, це відділ ОДР, якщо вам так цікаво, чому вони без Тобто кави. вони не- не- Відділ організації дорожнього Они не руху. кофе сюда приехали попить. Ні, я сумніваюся, що вони приїхали каву А попити. если я стал свидетелем того, что они именно для этого сюда приехали? Вы можете просто по рации вызвать патруль сюда, я вам назову свои данные, дам Я, документы. я знаю ваші дані. Можна? Можна без них. Так вызовите сюда. Я зараз зайнятий. Давайте Я так, не я, могу я через позвонить. 15 минут сам приїду. Да Хорошо? не надо Чи- 15 минут, вы просто вызовите патруль по рации второй. В чем проблема? Вам Вызовите просто сюда, цікаво? ребят. От вам просто Да цікаво. мне не правда? надо, мне надо, чтобы вы просто вызвали патруль второй и все. Ну, я зараз не маю часу з вами спілкуватися. Да не Добре, надо я- спілкуватися, Давайте, просто будь ласка, вызовите дайте я закрию инспектор. двері. Да второй Добре, патруль я вызовите и все. Ось. Сейчас, будьте любезны, я назову свои данные. Добре, прошу. Прошу что? мо- Дайте я закрию двері. Будьте тому що любезны, мені треба посодействуйте. Вызвать второй патруль. Я не прошу вас Олександр, больше ничего. Давайте. Я закрию двері, добре? Патруль вы можете вызвать? Добре, я виключу контроль. Сейчас. И все. Добре. Давайте не будете маніпулювати, ну і розказувати, що мені треба В робити. смысле мы не Будь ласка, были я вас Я дуже попросил сильно помощи. Ну так я почув, я вам все пояснив, я не бачу доцільності сюди викликати патруль. Хорошо. Я вам свої дані Патрульная також полиция назвав. применяла ко мне это, ласка. физическую силу. Я Кто хочу до вас написать заявление. применял? Данный инспектор полиции это зафиксировано. На этом Зараз, за- основании- зараз ми що будемо ще розказувати якось. Олександр, В будь смысле ласка, дайте, рассказывать? я да закрию я двері, просто тому що мені хочу потрібно вызвать, я їхати. просто Все. хочу вызвать. Олександр, Да дивіться, вызовите я сюда. вас дуже сильно прошу. Да зійдіть вызовите з- сюда, патруль з дороги, второй. будь ласка. Я вас дуже сильно чому проблема прошу. визвати? Ну, то, що я не бачу доцільності тут з іншого патруля. Олександр, все. Тут справа закінчена. Я До секунду, побачення. да как это Саш, побачить? я вас Да не по-нормальному Саша, я прошу, вам. Олександр, Я вам не Саша. еще раз Ідіть тебе від говорю. автомобіля, я сказав. Ви Читай, нормальна, ты что, адекватна больной? людина чи що? А ты Чи ні? нормальный? Ты нормальный? Відійди від машини. Я тебе говорю, попросил тебя вызвать патруль Відійди від второй. машини, кажу, по-нормальному. Чи ні? Идите, пожалуйста. Наручники на нем Да, да, да, да, да. Стойте. Да, да, да, да, да. Это капец. Вот тут, да руки не убери, на дорогу. Да я сам, я да, да, я, да я говорю, руки убери. Да я говорю, на дорогу не выходите, пожалуйста. Да, это, конечно, жестяк. Да, жестяк. Ходите по проезжей части, нарушайте право дорожного Вы вообще не нарушаете? Я не нарушаю. Нет. Не, не, не. Если я нарушаю, есть э, цивильные методы решения, не такие, как у вас. Не нагло садиться в автомобиль а без какие? А спроса. А какие? Хорошо, какие есть? Э, я вам еще раз Ну какие? Есть, э, вы хотите получить информацию? Не, не, не, вы говорите, есть, запад на информацию. Не, есть цивильные способы. Да, какие? Как, как вас привлечь к ответственности? За что меня привлекать? За нарушение прав дорожного движения. Это ваше субъективное решение, э, мнение, еще раз говорю. Субъективное мнение. Если действительно я нарушил, да. тогда меня надо привлекать. Как? я как не мне нарушил, это сделать? А? Как мне это сделать? А вы не знаете? Ну вы расскажите, как? Вы говорите, есть, я, я, я делал так, как я знал. Вы а говорите, а как, это неправильно. А Хотел сесть как вы... и написать заявление. Какое Вы- заявление? О том, что вы нарушаете. Для того, чтобы написать заявление, надо не, не ломать ручку для начала. Хорошо, Просто не я ломать. сел к вам в автомобиль для того, чтобы Да. написать заявление. Вы начали выталкивать Не меня. надо садиться ко мне в автомобиль без разрешения. Это служебный автомобиль. И что? Он выдается служебним особам. Правильно. Ви не служебна особа. Ні. Ви не маєте права тоді без дозволу е, заходити не в приміщення То службові. есть я что-то нарушил. А? Я что-то нарушил. Но ну, когда я вы сел в автомобиль... как, как правило, э, с самого начала, вообще с самого начала, вы нарушили правила этикета, обычного этикета. А -а -а. Есть даже правила а обычного, поли... для, вам надо для идти самого вам начала. надо идти в полицию нравов тогда. Куда мне надо идти? в Полицию нравов. Разберусь. Ну вы говорите, этикет я я у нас, сам у нас этикет не наказуем. Я вам не советую, куда вам ходить, Хорошо, правильно? если я нарушил этикет, вы как полицейский. Как, это сначала, для а самого А потом, начала. хорошо, а? что потом? Административно, либо уголовные какие-то статьи я нарушил? Да, я припинил ваше нарушение. Просто припинил. Какое это было? А, какое? Правило служебного автомобіля. Це Административное нарушение А? Адміністративне нарушення Так, це? так, яке припинено. Можна узнать, какой пункт? А? Какой пункт адми... админкодекса? Не освобождать вас от Правильно, вы их не знаете. Э, какой, Я все какой пункт? прекрасно знаю, и перед вами я отчитываться не Я вас задаю. собираюсь. Ви говорите, припинили моє порушення. Яке воно? Що воно? Что що, це за Э, Проверяющий какой-то. Нет, я хочу знать, как Что? гражданин Украины. Вы применили силу. Вы сломали... Э, ручку, ручку. Ручку. Если бы мог, если бы я мог. обидели и второго гражданина Украины. обидели, Да. А, Понимаете, оскорбили, хорошо, обидели. обидел. Вот и все. ну ладно. Вам объяснили приблизительно люди, которые... э, Которые что, с вами А? работают в паре? нет, со мной никто в паре не работает. Да я Вы понял. со мной только в паре работаете. Не-не-не, я нет, нет. Я буду показывать только таких, как вы. Хорошо, ну хорошо, спасибо большое. Ну, до побачення. Хорошо. До встречи в прокуратуре. До свидания. <laughs>